quanti voi siete né quanto ci vorrà. Non importa in quanti vi opponete né quanto vi costerà. Ci siamo inventati tanti dati dal niente per dar da bere sta stronzata alla gente. C'è ancora chi non l'ha bevuta e si è allarmata. Sia stati costretti ad inviare un'armata. Arresti, botte, gas e perquisizioni Così noi parliamo alle popolazioni Big up incorporate Big up incorporate Non importa quali dati portate Quest'opera si farà Non importa in quanti morirete Quest'opera sa da fa' Son vent'anni ancora niente Credo che la valle sia loro mafia, polizia e P2 hanno detto che se li fanno al barbecue con un bel logo e una pubblicità possiamo demolire anche una città. Big up incorporate, big up incorporate, non importa in quanti vi ostinate, quest'opera si farà. quest'opera sa da fa. Solo fallimenti, altro che risultati. Hanno ottenuto solo che quelli si sono incazzati. Né soldi, né promesse, né cannoni. Sono bastati a toglierli dai coglioni. Se solo avessi un dato, un dato veramente, mi sentirei sicura di fronte a questa gente. Ma tutte quelle cose che mi dicono di dire sono talmente idiote che fa ridere da fatto fare? Se lo sapevo che vi incontravo andavo a coltivare le zucchine, andavo a coltivare. Andate via, andate via tutti, avete messo a repentaglio la mia carriera, avete messo a repentaglio il mio Dio, il mio Stato, la mia democrazia. Andate via, andate via tutti, tutti, andate via, via, via. A te un foglio di via, a te un foglio di via e a te pure. Andate via, te lo mando a casa il foglio di via, hai capito? Andate via, andate via, ammazzateli tutti, tutti. And- ammazzatene uno che se ne vanno via tutti. Non si può. E allora datemi una pistola che lo faccio io, lo faccio io, datemi una pistola. Datemi, oddio, come si usa? Oddio, oddio.